Zombie apocalypse. video e ci vediamo, anzi vado a nonna e prendo le mie solite docce e dormire e poi ci vediamo magari domani o dopodomani, non lo so, vediamo, ok? Buonanotte, mettete like, commentate, iscrivetevi, iscrivetevi attivate la campanella e seguitemi sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto, un bacio. Buonanotte, buonanotte.